あの野郎分かんねえかなロープ触ったらさエスケープなんだよああおいルールも分かんねえのかああきちんとルールを守って最後まで 3way のあんなごちゃごちゃごちゃごちゃしてるところでもな俺たちは選手権の 選手権だからなタイトルマッチなんだ大事な大事なタイトルマッチだその中で最初から最後までルール守ったのは俺たちだけなんだよ俺とノブさんだビデオ見てるやつは分かんだろ最後まで俺が武士からリーグ取ったのよあ分かってんだろ俺たち先輩が守ってんのにお前ら若いのが守んなくてどうするよああルールはちゃんと守りましょう 自分はよく覚えてますライオンズゲートでデスペラードと戦ったことをその時はボロ負け今回はちょっとは追い詰められたんじゃないかな1年間1年間全然足りてないまだまだもっと上へ行かなきゃいけないもしチャンスがあるなら i w GP ジュニアタックでもネバーでも 目標はあくまでヘビだからそれまでにできることをして必ず結果を残してやる